Thank you. Hey! Hey! Qu'est-ce que Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, Sty pourra pas le finir. Finir quoi? Ben, le film, voyons. Ben là, qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Hein? Je sais pas, j'imagine on va juste chiller jusqu'à temps qu'il retrouve sa vision, puis après ça, ben, on va reprendre. Hey, va pour une bière et plus si affinité. Ouh! Hey, je pensais à ça. Ça fait un bout qu'on l'a pas vu faire de quoi de, poignant. Ça va faire du bien, cette petite réflexion. J'ai toujours observé les autres. De manière assez libérée, je parle d'eux et deviens le narrateur de ce qu'ils veulent bien me montrer. J'y ai appris de ceux qui m'entouraient, les suivant dans les moindres recoins et assouvir ma curiosité. Ainsi, je me dois d'être vrai. Et me voici, devant ces auteurs que je visionne, me donnant la vraisemblance d'aujourd'hui. La passion se mélangeant à quelque chose en puissance, mais sans effet actuel, amena une interrogation. Pourquoi cet attachement au monde virtuel Celui même qui dévoile, rétrécit et contraint notre capacité à faire les découvertes par nous-mêmes. L'art et la philosophie étant à même échelle, le simple regard d'autrui est venu entraver ma stabilité. Mais il faut rester l'observateur, le suiveur et espérons le médiateur de ces vies captées. Narrer ce qu'il m'est cher d'exprimer. Exalte les désirs et les angoisses de ton quotidien montre ces images prises, qu'elles vivent et soient visibles de tous. Mon voyeurisme révèle et affirme l'indifférence de l'œil d'autrui. Le monde s'attache trop à l'image, à leur image, et passe inexorablement à côté de ce qui transparaît. Ne plus se chercher et ne pas attarder d'attention sur l'impression qui en est faite. Ces histoires sont pauvres et routinières, et la perception que l'on peut avoir de nous peut tacher la réalité de ce que l'on est. C'est alors qu'il faut donner forme à son espace mental. Il est temps de raconter, de laisser une trace, d'extérioriser cette vie captée. Arrêter ces moments de errance à la recherche de masques. Garder la volonté de grandir et de mûrir. S'élever pour s'éveiller. T'as tellement tergiversé qu'on a changé de saison. Plusieurs fois en plus. Tout va bien se passer. Check ta LED. Elle est encore allumée. Allez, bouge